Baloki. Baloki. Soki totala ndako hein. Oyo soka na yo. Oboma nyama. Nzoi. Ozala nzoi te. Eyali. Nani ekwei te ngai naluka yango. Bonjour. Bonjour. Oh, moi, c'est là. Ah. Tota ndako hein? Ok, quel take photo? Ouais. Ango sa photo hein? Boni. Boni bino. Oh, bonsoir. Merci. Merci. Boza nzoi mabani. Nzoi tolingi tokata nzoi yango yali kaka. Soki bazalaki na mafuta ya nzoto ngai tosomba. Tolembi. Tolembi. tobina kaka awa dila moko